that sauce in it. Chakufuni mzozi za uskini tena mpa ulaba. Bako uh, hima hima hima utume maisha ya. Wode! Skiri wa mila damba. Skiri wa nenga geze. Bako hima uwane me unangu. Ba umotari nisha nwambia. Hima wane nikoli. Wane wazo umemuono wazi. Chupa. Ima wende nikoli Wende waso umemu wende wazi Wananyangu ni shahila Yesizo kapto fika mbali Fikiri namna ya gina Heli mtofanya umbali Bebe Wanda wanda suhiba kusulia, wape walenye wana maondo na